el refugi de Campaguera El de Campaguera és l'únic refugi antiaeri que es conserva a Nou Barris. Els veïns el van construir en començar a la zona els bombardejos dels avions italians. El refugi antiaeri 647 es va construir a la part més alta del barri, al carrer de Cornudella, i s'endinsava per l'interior del turó de la Peira a través del mur de contenció, Tenia dues entrades separades per poc més d'una cinquantena de metres, amb dues galeries que hi penetraven perpendicularment i es comunicaven pel final. Les galeries estaven cobertes de totxanes en la major part del recorregut des de l'entrada. Tant d'amplada com d'alçària del refugi superaven els dos metres. Les portes, de dimensions més reduïdes, estaven reforçades amb totxanes disposades horitzontalment al llarg del carrer de Cornudella hi havia un total de quatre entrades d'una factura similar, tancades per portes metàl·liques. El refugi reunia les condicions de seguretat recomanades, interiors reforçats i dimensions que fugien dels espais amplis per evitar ensorraments. A més, els refugis havien de tenir una farmaciola i material com pics i pales. L'any 1998, l'associació de veïns va visitar el refugi de Campaguera i va comprovar que es trobava en un bon estat de conservació. Actualment l'Ajuntament estudia obrir el refugi al públic.